Olá, agronomistas! Sou o professor Cássia, professor da Banca do Instituto da G, e temos algumas dúvidas para responder. Essa é do Leandro. Toco viola clássica, pela viola ser um pouco maior, preciso de técnicas diferentes das do violino? Então, eu acredito que sim, que seja diferente, que precise de técnicas diferentes, até porque é um instrumento maior, né? E para tirar o som é, fortíssimo que a gente tiraria, por exemplo, no violino, no violoncelo, você vai precisar de alguma técnica de arco diferente para que você tenha o mesmo resultado uhum. na viola, né? E o posicionamento da mão também, ela tem que ser é, mais aberta, talvez, para alcançar é, as notas que são um pouquinho mais distantes, né? Então eu acredito que sim, que as técnicas Isso. sejam diferentes. Muito obrigado e continue mandando dúvidas, sugestões, quem tiver que responder. Abraço!